Ah, mugundi kakati abaganda hmm. eh, eh, eh, gondi omuti guli kasubi wan mugwalema hmm. nabasingasinga hmm. mbwetaba lyago liise mugondi bwemuti kakati if wano kulugudo lwemasaka waliwo wagiranga bwewati nebuuza nti bano bayinginiya bawa waliwo omuggo guyita wansi bali balina kusitula luzindo kulujja wali kulutuusa wano naye bayinginiya bawa nibalagawo nti aninginiya kandi sipooti engineers association what do they do engineers association bakugwaboanti bakola ki baenginia bawano nti bamedical doctors bani what do they do era mwekambabuulire abasawo abaana baffe abaasoma obusawo bagenda kulya sente they're going to europe kuba bategedde nti abasawo ba uganda bakugu how much money do you pay them nga bawulira badokita abaana baffe bo bakwatibwe abatalina na giravu abatalina naki nti aladisi yafune miliyoni atano mukaaga abantu bamukuŋanirako nebamusaba mukaseera ndoza sipiika espiiti gyeyabawayiramu ku sente ezo bagende badukire ebitundu byabwe mukakanizi tosamba mupiira olina ensalika nyingi nnyo topradiokuolikubuulira mukakaddagawaliwo neyagambye omukyala ate nze mwana nka nkubuulire mm. if i studied the president clearly he did not attaka parliament mwaki president bw'abajja okwogera mu bantu abali mu buyinike ayina okubuuza which incited the population mm. ayina kyansalinga kati bakabushenga bawandikakasajja eh, eh, omulimu gwako kubadde kuwandika mawulire kuwandika mawulire bakawandika bistole ebifuakakasajja ah, nalebistole ya munity nfu edead story yagambye people in uganda still trust newspapers uh -uh, how, how, how do you defend it your saturation levels are low nawandika mu katabo kange the history of media in uganda nti by the time i joined mu newspaper in 1980 we had four dairies ez'oluganda mm. taife empya ngabo munno were three dairies but muno circulation levels were 40000 copies ngabo had slightly age over us hmm. ngaawe mula mulimu ebyokuzanyazanya ngabo woolwokuna nga bamubuukinga bubuukinze alimu ebyobwemu alimu ebyobulimba alimuki alimu dwadwadwa alimuki muyoganda bagalanyeebyo kakati nga tayife empya ekuba emitwalo esatu kitundu at that time at that level nga literacy level ne up e tenaba kujja ne us e tenaba kujja twali tufulumya nga amawulire kopi satu kampuni tayife empya munno negundi ne, ne gundi ani ngabo nga bayina tulina saculation level ya mitwalo kumi nebiri edde tudaani aginina That's why you can afford. Bukedde teriimu birango naye gula enusu lukumi wy singa babadde bagula amawulire new vision yalibadde gula singi bitaano because the science of printing the higher copies you print the less costly it becomes hmm. ekitegeeza temutunda mu people trust <laughs> naye nagayo omukyala ayitibwa sise namukasa agambibwa nti yatwaliwa enkuba sibituufu ekolo eh. lwe yabula waliwo yamukwata ayitibwa jofre eh. kirumba nti nomukuba namukuba poliisi eh. eyambe abantu bategere waali kagwa moses mukyala yabulira mubumumwali nakawa ku wikendikyali kyakifere bakuba omusajja yatemyetemy abadde pasta natematema mukazi we nabaana nakolaki simanyi omukazi yamusanze mubwenzi hmm. kati yabadde akimya emmere mu nnimiro yabadde agenza kukima mmere ebyo byonna babikola yulusi nabagamba timujja kulabayo man kills wife over sanitizers man, woman kills wife over food why to incite the president the scope under which they distribute their food company buli kampuni ereete abo bakabushenga amawulire kyovulaba nsina sympathy nabamawulire why why they allow businessmen a story a business story is not a, a news when people are fighting when mandela is fighting apony over business is it news can you use me ngayomakubuyalidde kabusenga alidde n'abalala bakube aponye nze nagende waponye naŋŋamba naye gwe ngonjagala nnyo nti kuba nze nagende waponye ne musanga akaba nemuga ayuthe eriyo aponye oba aponye afulubye oli mwana wo bati nze eriyo aponye hmm. tikiki abaana kyebakoze ebisinesi ye because they don't know obusinga ojja kufa buomuta apolo nyegemeha aponye aponye I, i was told by these mafias the mafias in their meeting pointed out that museveni had to pick a phone to assure countries where aponye seres is buwunga aponye seres buwunga ku un if this opportunity eyabantu nga bali mu njala nga loko industry yabwe etekamu ettaka balawabaana abo president kabategere babi abaana babi nodira obunga nobutekamu ettaka yola yola gasiya pereka ndani pereka kwa mabusu yola kabusengo mukomera ne banne yes kati abategere mm. nti these are people who can do anything to get money in my case it was 5 billion ajetokolewa ali mufu kabusenga bali mufu ono mutani wakajiji ali mufu nayenja bakugamba ate nga gundi yabagamba tumukunde yebirimu nga tumukunde nebafulumya mumawulire mirundi and kajingo have been mm, so to go to the media center mi mutani wa mirundi the only person who moves backwards in buganda is a witch nti katumba wamala akyaddayo okubeera palatuni kamanda nakula nakula mangu ndi wange netulidda mwenjoying retirement siwulira simu siwulira ki infact if we wanted to, to work for 7 tobeera naye kuba katimba yo singa tomwogerako era sakwa be bamwekubidde sakwa bategedde nti ala dc sakwa sakwa omuwagonde senyonja omuyimba ah, sakwa nange nti otuliramu sente nze baddira ku visa yange nebatekako abantu bana besimanyi era bwenatuuka ku immigration nembegaana kuba nali maze okukitegeera nti bateeka abantu babatwala ebweru Hmm. batusibira edubai ewiiki namba naba abaserikale kuba tebambuuliddeeko nti nze nali sikimanyi nakatandika okutambula nti kuviiza kubeerako abantu bataano olwatuka ku immigration nembegaaa kati ate bajja oluvanyuma nga bamagye <laughs> kati nga bali abasajja ba immigration nabagambye dda nti sikola batubonyabuliza kweyapoti nebatukebera nenjaga nebatwala ne mutoyi just because anologant woman tasobola kumbuulira eh, but these are ugandan names did you understand nolingenda omuyoolera wenaye neamba kaleka najja ku course najja mu training mm. kanzigendaba abantu bano totawonana keso nensirika kakati ezo tota the challenges nti ababbi babbi ennyo era bakyayongera okubba naye mbuulya mukwano gwange katongole oyo emanuel tebafiira mu kintu bamafiya mm. katongole yajo kifiiramu kuba gwe toyina midiya nti kadaga people don't know hey, ani yaziisa ah, bo bazigaana no. ye kadaga ah, naye muli bajozi basajja mmwe ne bakazi mmwe nti ye omuntu ajje wana afumbe emmere abafumbire emmere addeyo nga yetayire kyatwatidde mu bakuli <laughs> nti bemupi babayise sente zobubbi bwonna bone 20 billion tebazijayo nedda muleke kujoga baana babanamwe bwe mutyo muleme kubeera bajozi bwe mutyo mwe mututa billion diana ayina budget ya sente meka emmere yaes muyina sente meka aladisa akolaki abasawo tebalina giravus tebalinaki tebalina bagiwaddaani so kitalo eh. nti mukubeataayongerako uh, kada gatufanagana analoga nti personally the more you hit on him yongedde obukambwe nayeate eh, kyatasakmama wange bali bamwoca mama wange bali bwoca nti embwefulume nalwesa tudala nakalima atudde wali nalinkayo dnkkisenge singa akasajja gowafu sente zemuleeta 7 billion nzogera mu lwatu 30 on my account 70 mwira gye mwazitutte ezange nzirinda nkedde nakeberako sinaziramu this not corruption sente nazitutte nja kuzitwala basajja mmwe oyo omuvubuka mumugambe taddangamu kujooga bantuemuli kiddamu kujooga bantu magufulimagufuli kyatamanyi nedda eh. magufuli kyatamanyi eh. nti magufuli ye abadde anonya kalulu he did not consider this disease this kawuka seriously magufuli is like the ministers ugandan ministers who went eh, magufuli is like this manager of rea uh eh, eh, uh uh-uh, unu wa gundi wa gundi wa entebbe international airport mm. abali amerika nekikumi nebatakula ba sanitizer but magufuli magufuli yabadde ayagala kalulu ne trump ayagala kalulu all of these populistic leaders mu europe tebajja kuddako katikero wabungereza weyakasima tose yagambye kyagae nti mugulewo mm -hmm. we shall go three, through six stages lockdown must continue we are going to test everybody katiganagabbi gawano gejanabaga tufunyeyo omuserikale kakati munonye contacts ne mu balacs because do you know how much money spent on locating one person eh, ne contacts, the contacts? kakati mafuguli yagambye mafuguli kyeyayogedde omuganda yakyogerako dda ti omukazi kyatalya kyekiwunya olwendoli olwendo lwe mm. kakati omukazi bwaba ayina olwendo olulwe mwasenyesa okunywa amazzi mu nsuwa aga nti luwunya enkoko olwenkoko tanyirya olwendo lwange kyaba ategeeza nti kuliko eyalukutteko eyalunywesezaako aba avuma bbaawe kakati mafuguli bali abazungu bamutegeeradde walaba tayiga ekwatiddwa tayiga bagiraga dda ngaekwatiddwa coronavirus nti nebakwata ba rangers bonna bakola mu zoom ekitegeeza this thing can be transferred to animals bwe kiba mafukuli yali gambye nti amayinja ge batakwatako tugasanze nga galina hmm. naye bwoga nti amapapaali galina bagakwatako kiki omuntu kyatakwatako mafuguli kyeyagae nti kirina simple answer etubuulire which one that is not touchable that you found your gond era ekyo si kyekisoose bapresident abafaanana ba jahaya jama owagambia mm. mukimanyi nti yazuula eddagala lya sirimu ewaabo eh, ebiseera bye ebisinga obungi yabimalanga asekula ddagala a president which is dangerous a president gundi yagamba puleto yazalibwa emyaka 35 bc mm. puleto yagamba a king must be a philosopher king surrounded by a council of wise men kubanga puleto yali tamanyi nti abakulembeze abatalina musaayi gwa bulangira mm. basobola okufuga ensi puleto yeyaleeta bino ebya erevu mu palamenti naki puleto believed nti educated people kudunoti losinzi kuba yakulya mu bibuga byewa bwafenizaani nga balwanagana naga nti no ekibuga e, e, abayigirize nga bwogamba nti amini obutasoma bwe bwe bwamwonoonesa eggwanga nyerere yali omuyigiriza ennyo akola ennyonyi kinyata eyali omuyigiriza ennyo ewe bakola yennyonyi bukookola obugeyana did they have another mean did they have a mean in tanzania did they have a mean in kenya they have Amin in Rwanda, a person like Amin, even where Amin was, was not, the situation remained the same. And the Europeans did not want to transfer their technology to us. Mm. Kakati ebyo, abakulembeze babaddeyo, nti noyo jahama, kubanga African leaders, bwebatu kamo power, when you read my book, uh, kukagundi, kana kapia kena wandisi, kakugamba, nti african leaders bwe bajja mu buyinza bakola ebitiisa abantu tobe unhuman twapia tobe mistified like kings nti kabaka abeera mpologoma owa buganda mpologoma kamulisi banda naye ŋwanzi naye ompologoma eŋwanzi empologoma e the lyon nowa buganda lyon waliwo kabaka atula kabyo waliwo atula kukikundiga mm. apaana ate yesu yebagala mwana gwandiga ogwendogoyi oguli hamulesi bano bo bebagalango mubutu yayina enkola nga bwaba ava tv ya zaire nga eggulawo nga mubutu mm. bamulaga ava muggulu tiyasula muggulu yes mm-hmm. bazanya ka advert nga bakuga nti mubutu bwabeera egabaloti mm. bwaba yagenze efrance okuwumula egabaloti abairayo nga yayeta omusana mm. nyerere yayina akaggo erungu nibaga nti nyerere yakerabira natuuka era ndi nakomao nakakima mama wa nyerere wabeera erimu mis kenyatta yayina jaketi mwatava yayina omukufu gwa lenin ngaayina emboobooyi nyiriri manye gundi gundi moyi yayina lungu akatiike kana bamasaike bagobesa ki engo egundi e, e, e, empologoma gundi kawunda yayina akatambaala akeeru keyasanguzanga amaziga sirasi yayina ekibwa ekito ekyamubeeranga ku kibegabega mpologoma ya yuda buli mukulembeze yenna ya designing ekikanga abantu why you are human, you are human being you must mystify yourself to be, hate, to be feared by the population kubana nawe oli muntu nawe oli muntukakatiakulembeze eh, badesigninga okukanga abantu kakati ate ab'omu europe babasimplistic kyobulaba nti ono robinson yakafuna yaka lwaki kukwata bantu mungalo eh, peoples person ogulewo endongo okoleki kakati ate nno coronavirus abaganda bagamba nti omwirima gutwale engo omwirima gutwale engo enzikiza enzikiza tukuyita omwirima nti oyalizala mumbonekoluganda eh, lwenyini adaptedfo mukiziba omwirima omuganda ga nti omwirima gutwale engo omwirima yenzikiza kakati ekiri mumawanga abantu nga bakyali mu coronavirus yo isirael yanekisinze west bank kuba kati abantu balimuki emmere bwezikira tadoba bweyakubanga e-, e-, e-, olwaliro bwe lwakubanga tadoba nga lwetusitama ku mmere buli omw akwata ate sibufe nyafe yalina disipulini hmm. kyobulaba mwembasasira omusajja akubye omwana we bamusibe ku polisi omwana n'omukubira enusu lukumi onusu tayagala kuzaala babbi hmm, fe tetwalyanga nga mawulu nga tetunabye mumaaso bajjaja bakojja abo bafa wy maama wo aleme kutta bakibanyina tetuyita mu ddirisa tozaala babbi tolya mu nzikiza tozaala babbi so it is you yowa generation eyagala okuzaala ababbi ekuba omusajja oli omusajja takuba mwana we kumutta tayagala kufuna mubbi mu famire yaabwe ize kasi okuzaala ababbiabagema bubbi yes omusajjanokuba nentyako kali ku tv nokuba omwana omwana nomukuba onusu lukumi bwolina enusu lukumi mukyalo budget weekend afuna omuzigo gwaatano mukene wa kikumi enkuuza zirina emmere yeweeri kakati eh, onabe aba olukumi mulowooza baziyola buyozinga mmwe nobalaba aba talina magezi nentwe nadda ku tv omusajja bamusibe if this man bamusibye what about bano abaana abasigadde omugenda pako kati mwansi banyina wasse ebbanga nekitaawe who cared about these people abaana abasigaddewo mwabali ku mitigo nobalaba bekalegentu ndabatamwa myamunotya nexcited man about those stupid things mm. tewali ayagala muntu gundi ate mwe kyemutamanyi tukiyita adverse effect nti kasita omusajja akuba mukazi we ajja mutiisa ogenda mu ddwaliro kuba olutuuka mu ddwaliro nga bakubira polisi esimu nga omusajja emukwata hmm. kakati what these people do omwana gwakubye tafuna bujjanjabi omukazi gwakubye tafuna bujjanjabi kuba ati omukolaki omukwata ngaabakajanjaba nabakazi kyobulaba ekibiina kya fida kyafe abakazi bagenda okitegeera nga batalina basajja bebali mu fida thereis a very big gap between my mother and matembe what matembe says my mother agalababaita bakyakula sajja kyakula sajja me i don't have my husband why don't you go for sex change genda abazungu bakole ofuuke musajja clinton ekimu ku byamuwanguza kwambala mpale bamugamba banne nti clinton dont use trousers you are not a man ogamba hilary clinton natalisheninga nti ayagala okwefuula omusajja no go for sex change in europe is done Mm. genda mu europe gweofuuke musajja mu kifo kyokufuuka kyakula sajja tugafe abaganda tubayita bakyakula yakulanga omusajja talina bukazi bwonna and they avoided thats why when you look at them they have faulty marriages ne balyoka badde abakazi abalala balina obufumbo bwabwe ne baba insightinga teri mukazi mufumbo ayina comfortable marriage ayinsightinga mukazi kunoba these ones era obwenzi obwo buli mu parliament when yisa obwenzi in parliament it means the people with failed marriages want to fail also others obwenzi mpulizizanga yalowooza nti alwana nani alwana tuli agenda alwana nawalike alwana nono md bano tebalabwangako ntebwaemanuel katongole akubiriza bannauganda eh. senga buli omu awayo mutwalo gumu agabye nakawunti waba ziteeka oli munauganda omutwalo gumu tujja kufuna sente zetwetaaga okulwanyisa covidebyo bivuganga mengo byeyayogera tuguddewo tefe ne kabaka nagigulamu enkuluze singa ali muganda ateekayo byalagawa bwoga tebijja kukola byalaga aa ah, ah, baba bijja abantu ekimala presidenti tuve wano presidenti ayogerere gwa big government government should come in why did we fight besije who was saying nti is fundraising from the people mujukira nti oyo mukazi bamukwatako nembuzi nga gitwala ku auctioning mhm. oyo smita ani ingrid tulinawe nga nebesije naye ayimirira mubatu nebamukanyugira sente why did we condemn it it should be government nze nebaza president tianlike other leaders ye president takeson ekintu gundi akitwala abantu bebakyamuwuliriza bulungi era bano abagamba nti akalulu keyongereyo batidde popularity ya museveni hmm. bakyenda mu tano ku kikumi 95 eh, ye bobi wine ye yevunise kati simanyi nga omanyi wrestling kwetisirikalestling kadaga bwamutwala mu disciplinary committee ate kakati omuli kyogenda okulaba mm. omukyogera oba sikyogera kati ogenda okulaba aba gavumenti ate ngaate balwanyisa kadaga okutwala bobi wine olwonga afiiridde eddala ebadde okwatibwako 22 nzeolwa mbadde nemiya consultant mirundi